mobil convertible. Truk sampah. the federal motor policy. Mobile mobil derek. Mobil convertible. Mobile. Helikopter. Sepeda. Jet tempur. Helikopter. Excavator. pemadam kebakaran. Pesawat terbang. Sepeda Kapal pesiar amor.